aku akan letak seminimanya mungkin. Sebab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi Yasir Amron Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home Kita kena putihkan rangkaian COVID-19 Okey, Mandangkan soalan lazim tentang ABAD Banyak sangat orang tanya aku Bagi contoh ni Siti Rabi Siti Rabi'ah Muhammad Ramli dia tanya dalam video aku yang paling popular dalam YouTube channel aku. <sniffs> Dia tanya berapa bajet yang mana soalan dia? Sorry. okay berapa bayaran paling murah berapa untuk berapa hari senang senang senang cerita soalan dia tanya berapa bajet lah untuk buat starting buat IBS ni. <sniffs> Kalau ikut aku punya pengalaman dan aku punya ajaran dalam video-video aku aku akan letak seminimanya mungkin. Sebab apa? Bajet ni dalam Facebook Ads budget ni tak ada apa sangat dan apa masuk budget ni <sniffs> sebenarnya budget ni lagi tinggi budget dalam ABS potential risk potential reach dia lagi besar dan lagi cepat tu je kalau hang bagi duit banyak dia uh, bukan besar dia lagi duit tu X <sniffs> tu lagi cepat pergi ke orang-orang Faham tak? Dia akan cepat Macam flyers lah Kalau bagi duit banyak Lagi cepat duit flyers tu akan pi So sama dengan ABS Lagi besar bajet Lagi cepat Dan ramai dia boleh Yang ramai dia boleh capai Tapi kalau ha, bajet kecil <tsk> oh, uh, Capai dia tu slow Dan radio dia tak besar Tetapi sebenarnya benda tu Hanya bu- seeloknya kontrol dalam adset Adset ni lagi penting dalam Facebook ads So tak So kalau hampa ikut step aku untuk buat FBS Bajet kecil pun dah boleh buat serius. Cik, serius dah janji dah. Hat tu, hat tu dia punya reality dia. Sebenarnya, bajet besar, bajet kecil tak ada masalah. Tapi kalau ikut aku, better start small and high. Fuh, dah macam saham lah. Dah, dia basically macam tu lah. Start bajet yang paling kecil, panggil tiga, panggil tiga upah enam din. Letak tu, then kita setting. Yang pentingnya asset ni. Sekali lagi, asset ni paling penting. Dan asset ni aku akan buat video. Dan, aku harap itu saja kot. Dia tak tak banyak sangat nak cerita pasal bajet sebenarnya hak tu je ada kelebihan dia hak tu je bajet tinggi bajet besar so ter- terselah hampa nak letak mana tapi kalau tanya aku re- recommended letak paling minimum dan aku akan buat video tentang apa ada pasal ni daily budget dengan lifetime budget so hampa akan tengok next video kat atas mana sini ke sini tak pasti apa tengok video ni aku salah title tapi samalah basically dia cerita pasal daily apa uh, apa tu daily budget dan apa itu lifetime budget. So, kepada siapa rasa video ni bermanfaat, tolong share kepada ramai dan semoga kita semua dapat manfaat bersama dan jangan lupa subscribe Yasi Amron dan komen kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba reply. Itu saja daripada, itu saja daripada aku. Stay at home, putihkan rangkaian COVID-19. Ya. Yeah.